каркаде. Многие знают этот продукт. Это же суданская роза, это же гибискус, это же розела. Из него делают травяные вкусные чаи. Но можно сделать не менее вкусный ликер. Thank you. Он красив по цвету, он ароматен, он вкусный. Такая интересная кислинка, которая дает именно каркаде. Особенно нравится второй половине человечества. Как делается, смотрим.